Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 кВт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Я просто жду, инспектор. Вы так скажете жду. припарковаться нормально или нет? Стоим просто опасно. Так, Таксите, пожалуйста. Так я вот думаю. Так я, я не могу думал. вас найти. А. Здравствуйте. Тетяна Борисович Ну, я думаю, Нет. смотрели разметку? Что, я, я не знаю, что вы думаете. Я хочу, чтобы все как обычно, помните, да, как? Рассматривать дело и все как положено. Ну, вообще, да, не, не мешало бы. Я смотрю, напарник, вот ваш точно ему ходьба не помешает. Напарник? Да, ему точно ходьба не помешает. Да, я думаю, мы без напарника тут разберемся. Да не, пусть уже идет, раз идет. Уже хочет он. Вдруг что-то подскажет. Смотрите, Знак дорожный, 516, направление движения по полосам. Угу. Висит. Что надо, документы, да? Не-не, подожди, я вам сейчас объясню это все. Ну, вроде бы дороги другой не было. Машина, ну, я вообще не точнее, понимаю, машина. еще не понимаю сумбур. Давайте так, четко, четко. причина остановки, суть Нарушение что... дорожного знака 5.16. Вот там вот вы, я не знаю, кого вы объезжали или что вы объезжали, но вниз вы заехали не с той, на спуск, не со своей полосы. Это нарушение? Конечно. Это надо оформить. Вот смотрите, я вам вот четко расскажу. Вот у меня, например, есть, мне подписчики подарили сумку специальную, кожаную. Я в ней вожу все, э, все нормативные акты. Это хорошо. Вожу в ней правила дорожного движения, которое я читаю. Это ребята, вы обязательно себе тоже купите такую. Там чтобы у, меня вы... рук... у меня в рюкзаке. Так купите себе правильную, чтобы было с правильным наполнением. Потому что вы, видимо, точно не знаете, что там, вот там, как я ехал, там так. еще есть полоса для поворота, правда? Конечно. Отлично. Ну ладно, давайте давай начнем тогда с того. Здравствуйте. Добрый вечер. День, вечер, шо? А вы, вы опять на трассе стоите, да? Мы ехали. Ехали. Не, тут, вы тут не, не пасетесь, не стоите? Не, мы ехали сверху, увидели вот... Не, просто я знаю, что одно время тут старые гаишники стояли где-то вот а, здесь стояли. вот постоянно. Вы не, и тут стояли, вы и там стояли. Не стоите нормально, ну вы, вы не, так не делаете, как они, вот эти глупости? Ну, сзади тут стоят обычно знаю, и косят. Конечно, знаю. Но я надеюсь, вы не такие ребята. Ну, конечно. Вы так не делаете. Мы ехали оттуда. Я понял. Вижу, едете, едет машина. Ладно, давайте так. Вот напарник, когда подошел, он, наверное, ищет э, мое правонарушение, правильно зафиксировал? Не-не-не, у нас регистратор туда не добивает. Ну, это ж... Так идемте, в смысле, куда не добивает? Вы же навстречу ехали. Давайте посмотрим. Кого? Видео с регистратора? Да. Да я вам и так скажу, что он туда не добьет. Ладно, тогда давайте так, хорошо. Мы составим постановление. Пока еще нет. Не-не-не. не. А вдруг не, не. мы вам сделаем устное замечание? Не, не. А за это не предусмотрено, знаете, за, за это нарушение. Не предусмотрено Но ну, это можно сойти за малозначность. Так этот пункт правил который вы назвали, не предусматривает устное предупреждение. Саш, вы знаете, некоторые наши судьи за 130 э, Какие судьи? Я сейчас говорю не, про я это. вам как пример навожу. Да подождите, судьи, вы же не судья. Не. Я знаю, что этот пункт правил, который вы мне назвали, он не предусматривает предупреждение. Это только... Это Нет, только... Только штраф 250. Правильно, а как, как вы говорите, мы сойдемся на устном? Мы не сойдемся не, на устном. Говорю, это же нужно за малозначность. Это не может... Осторожно, фура идет, я за вас реально боюсь. Там... Я думаю, объект думаете, что объедет, а мне потом машину мыть. Ладно, давайте так. Э, вы составляете постановление, и это будет правильно. Идет? О, да. Идет? Легко, да? Погнали. Наша работа, вы сами понимаете. Я понимаю, но главное, что вы не стоите вот... Вы точно тут не стоите? Так я же говорю, ехали. Потому что я знаю, что вы тут Нет, косят. Косят. Я тоже знаю, что были времена, не в далеком прошлом, да, пару лет назад. Стояли тут, косили постоянно. И они как-то так тянутся. И потом получается, Анатолий не сильно хорошо. Вы часто нарушаете, Дмитрий Анатольевич, правила дорожного движения? Это не часто. За последний год сколько штрафов оформленных было? Вот только честно, потому что сейчас он коллега планшет принесет, я посмотрю, узнаю. А вас можно знать, как зовут? Да, меня Алексей зовут. Алексей, скажите, вы точно тут не стоите? Ну, мы ехали. Вот я понял, но ну, до этого не стояли. Нет, а ну я могу верить полиции на слово? А как же? У нас цель другая. У ну, нас Какая? Не стоять, косить как-то. Да. Ну нет такой цели стоять Смотрите, косить, правильно, надо месте? Сейчас 423 километр автодороги М03 Киев Харьков Должанский, мной инспектором патрульной полиции, лейтенантом полиции Шмагальском. Рассматриваем дело по, части, по подмин правонарушения по части 1 статьи 122 по подмин правонарушений. Так, э, эм, ознакомлю вас с вашими правами. Статья 63 Конституции Украины. Имеете право не судить своих близких, круг которых определен законом. статья 268 Кодекс Украины об правонарушении. Имеете право угу. знакомиться с материалами дела, пользоваться помощью адвоката-переводчика, заявлять ходатайство, давать доказательства, давать объяснения и обжаловать постановление в законный срок. На это вам дается 10 дней, если вы не согласны с тем, что вам э, в конечном итоге выгодно. Права вашего местного. Да. Предъявите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Ну, а еще, помимо этого, еще на что имею право там? Ну, помимо того, что клопотание, вот, ну, я вам показываю, вот у меня есть. Ну, так Но я, я бы хотел... 268 статью рассказал. Да, я бы хотел просто еще и клопотание заявить там, еще и доказы по справе пожалуйста. посмотреть. Доказы по справе? Конечно. Смотрите. Ну, Но у вас нету сейчас вот возможность, я понимаю, правильно мне фактически показать их? Ну, нет у вас возможности. Нет возможности. О. Иллюстратор не, до, не, не доснимает туда. Но, нас, я, сожалению... но я не отказываюсь в том, что я, в принципе, вот там вот пытался совершить маневр, а потом просто вернулся в свою полосу. Я от этого не отказываюсь. Но не считаю это нарушением. Поэтому... Так. Поэтому... Так, я вас слушаю Есть видеофиксация, которая четко покажет, нарушил я или нет. Ну, у меня сейчас фото, видео, э, точнее не фото, видео доказательства того, как вы совершили правонарушение конкретно вот там, я не могу вам показать факти физически, потому что у меня до, до туда регистрация. А два рапорта приложите? А зачем рапорт? Ну, в том, что вы видели. Ну, что ну, ваши рапорта, что вы, что вы видели. Ну, если бы я, если бы я согласился с нарушением, тогда не надо было. А так, получается, я как бы говорю, что... Смотрите, в связи с тем, что у нас видео доказательства правонарушения Нету, отсутствует, да Провадження у справі закрито. Не может это... Как это не может ну... быть? Ну, я, как я вам докажу? На, на слово будем верить? Да? Нет, Мы так... Хотим по процедуре, по процедуре. Как я вам... Два рапорта. Два рапорта с напарником. Пишите, двигались в такое-то такое-то время, автомобиль с таким-то госномером, под управлением такого-то такого-то, совершил то-то, то-то. Два рапорта прикладываете, опа, привет, и все. Я пишу свои пояснения, все отправляется в суд. Да нет, так не годится. В смысле? Это по закону так? По закону, ну, это... Ну, это ж писать надо, да? Нет, так я уже ручку взял. Дело. Так давайте было, два рапорта мы сейчас составим. Два рапорта. Прикладываем к делу, отправляем в суд. И меня там, я плачу деньги, и все. И нормально будет. Так а зачем суд направлять? Подождите. Это ну, все равно мы, мы а я же буду оспаривать. Да, ну а, но я-то ну, приду ну, оспаривать. Потом. Почему? Потому что я-то не считаю это нарушением. Вот в чем вся история. Ну, а я считаю, что я не могу сейчас составить на месте постановление в связи с отсутствием доказательств. Смотрите, в чем история. Так. Я бы вообще без проблем бы согласился на то, чтобы вы составили сейчас на меня постановление и заплатил бы этот штраф, если бы не одно но. Какое? Я знаю, что вы два лживых, вонючих инспектора. И я Покажу почему. Потому что вы стояли там и косили, и я это фиксировал в течение часа, как вы останавливали и разводили водил. И вы мне два оба стоите здесь и втираете херню какую-то и рассказываете мне, что у вас нет докасов. У вас нет докасов, только в одной просто я закончу причине, потому что вам они не нужны вообще. Потому что вы тут терпил, вот здесь вот на бугорку разводите целый день. Какие вам доказы, на кому они нужны? Какой видеорегистратор, о чем вы говорите? Это видео будешь когда смотреть, ага. посмотри, как ты работал до этого, как ага. ты останавливал. Да, и что ты делал? И как ты там не стоял? И ты тоже, ты что же не стоял там вообще? Вы же ехали в движении были оба, ну, правильно? Красавцы. Ехали, Вы помимо этого, я вам говорю, воспользуйтесь моим советом. Лучше возьмите, купите нормальную сумку, положите туда материалы, которые вам почитать надо, для того, чтобы вы знали законы и как действовать. А не тупо стояли и не шибали, как старые гаишники здесь. Хоть ума наберетесь, блин. Дебилы.